Jom kenal perkataan KVK KVK. Jangan lupa subscribe, like dan share. Bantal. B A N T A L. Bantal. Cermin. C E R M I N. Cermin. Pondok P O N D O K Pondok Sampah S A M P A H Sampah Doktor D O K T O R Doktor cincin C I N C I N cincin tandas T A N D A S tandas sampan S A M P A N Sampan Biskut B-I-S-K-U-T Biskut pensel, P-E-N-S-E-L pensel, Rambut R A M B U T rambut masjid M A S J I D masjid postman P O S M E N postman mentol M E N T O L mentol